Bu günləri ayın 25-idir və Aytən xanım prova imtahanı verir. Bir dəfə prova imtahanı vermişdi o, bizim yuxarıda qoyuram, girib baxa bilərsiniz. İndi ikincidir. Niyə ikinci dəfə verir? Çünki birincini verdi və e, Yezda imtahanı deyərək sürücülük imtahanını verə bilmədi, pandemiya düşdü. Onda bir il vaxt olur və həmin vaxt bitəndən sonra ə, e, təzədən imtahan verməlisən ki, təzədən sürücülük ə, e, testin keçib vəsiqəni alasan. Və bu günləri 25-idir və biz gedirik Aytan xanımın təzə imtahan verməyə. Aytan xanım, hazırsınız? Bəli, bəli. Hə, Aytan xanım özü Bakıda prova imtahanını özü keçib provasını alıb. Lola, ne olub bala? Lola oradan derleyince öğrende belirliyor, Skor olunca öğrende belirleyir. Kışkırır, skor olunca öğrende kışkırır. Asablaşma, asablaşma, asablaşma Lola. Səs istəmir ben qızım. Biz oturak sakit-sakit, bunlar dalda, iki badı, pankədə baxır. Yok ya. Sen dedin yok yani tekrar Yok ya bunu değilsin. Başkası olmaz. dmv geldi gəldi, çatdı uşaqlar. Buranın DMV-sini yenə O vaxtı ben o vaxtını bir ay bundan qabaq bizim müsəlmanın o vaxtısı. Gelmiştim buradan şey eləməyə, ə, dəyişdirməyə. Onda gördüm burada uzaqdır, adam da azdır. İndi də başım heç kim yoxdur demək olar Görürsən zor yer değil mi? Adam azdı böyle. Hay, Aytan xanım imtahan verə bilmədi. İmtahan kağıt gedəndə bir dənə sənəd yaddan çıxarmışdı. Ona görə qayıdırıq. Alınsa sabah gələcək, çünki orada dedilər ki, ə, kağızı götürüb savoda gələ bilərsiniz. Qeyd et kağızı verdilər ki, yəni problem yoxdur, gəlin, rahat keçərsiniz. Biz də hissə gedirik uşaqlarla biraz gəzməyə. Neyse, gəzinti vlogu deyil, baxın. Joanna. Joanna oxunur da bu, hə? Joan. Joan? A, yoxdur, özümü ilə atırdım. Amma Mexleron Juan da deyə bilər. Juan da deyə bilər, hə? <laughs> Çünki hə, onlarda Xuan Jini yazdıraq. Ralphs burada. Görsən də market idi ora. Çünki yanında Ralphs da var. Bura belə biznes sentrdə belə girirsən belə hər şey var. Yəni masaj salonundan tutmuş, nə yemək restoranı, hər şey kimi, yəni burada siz tapa bilərsiniz bütün belə ətraf boyu. Yəni gəz, gəz, gəz. Görürsən bu ə, qəşəng musiqi var. We are open from An open Toppers Pizza Place. Çox sakit yerlərdir ora. Bugünkü geyimin haqqında nə deyə bilərsən mənə? Məsələn, nə geyinmisən bu günə? Biraz izah elə bizə. Niyə? Bundan Leylada var, e, Leylada. Gəl Leylada soruşan bundan necə həzz ala bilir bu? <laughs> bu da 300 dollardır, görsən. Görsən 450-dən 300 dollara düşür. Ana. Hmm compares. Otur da yaxşı da keçib. Ha, okusuna bak, okusuna bak. Ay baby, ne düşündü? Nasıl bunlar? Sen salın <laughs> bunlar. Bakın Evet, yağış da yağmur burada. Onu ne alım sana? Mickey Mouse yanına yürü. Getir uzu giyinme ya. Ha. Baby too big. Özde o ayaklarını say. Özde <laughs> özde. Big de babe. Ben buna bakacağım. Karat. Big de biraz ha. Ha biraz değil. Mesela bizi değildi Kart götürer ya. Niye? Neden Meryem'in var da kartı. Baby neymiş sen? Kart götürürüm. Hə? Girişdə də axı quzum, biz uzaqda yox. Okay. Amma onda burada label toys var, ona da. Yəni mən tapa bilərsən, onu demək istəyirsən? Yes, amma bu da stayələr. Yaxşı. Başqa yerlərə getmə. Yaxşı. Çünki last olmaq istəmirəm. Yaxşı. Baby. Mən bunu aldım, bax. Onu istəyirsən? Niyə? Bunu da mı deyirsən? Xoş bəli. Keçən də 3 dollara. Göz firması. Bunu da özüm sağ oldum. Bu travel şeydir. İçinə Ha, baxın. Ver, ver baxsın. Gəlin, gəlin bax, bax. Əsas sənsən. Bax, xoşu gəldi. Hə, yaxşı. O, quzum tam vermir, bu dəhşətlər. Nə, heç nə almamış. Bu, bu niyə, bu nədir sən zənə? Eee, bekardılar bu uşaqlar. Bir dənə sumkanı doldurub orada bu. Süper, nədir, nədir, gördüm. İmkan verin bir dənə, xahiş edirəm. Orada ola, başda da ola. Burada, burada Bunu, bunun burada bağlamaq yeri də var bax. Aha, Süper ya. Bax Bakıya bir dənə ideya. Olmamış olmamış. Rayon rayon evləri üçün. Bax bunun bax havaya ideyadır. Bu gördünüz? Süper bir şeydir. Həm podnesi həm də. Burada neçədir? 10 17 dollar. Yaxşı kimi. 16 manat. Götür. Allah xeyir versin. Bura həqiqətən çox maraqlı yerdir. Adam girir, çıxmaq istəmir. Hello. Ay, görək nə qədər çıxacaq. Okay. Xeylim şeylər almışsan. Başqarışdan su götürdüm. ha, göyə girmişdik ki, prosta baxırdı, çıxırdı. İzo stallara çıxdı indi. Hessa, bunlar ziyan verir. Adama da ziyan verirlər, gələ. 130 dollar, hessa. Sən baxdın, qız təşkilatı vurar bir dənə. Jedi in Home Goods such mı? California home. yeah. oh. Bunun araba maça. Kampüt otağında. Işık yoktu orada. Yes, baby. Səssizdən obisi tərəfdən bilirəm ki, buradasınız. <laughs> Uşağı bax oynadı, sonra qoyub bura, şahsa qoydum bura. Maladəs. Qoydum bura. Çağırın deyə. Məryəm. Qoy yerinə canım, qoy yerinə. Adam indi bu işlərə necə alınmasını anlar, bax. Həm ürəyim sözünü ağılını. Can, ah. istəyirsən götür onları, Məryəm. İstəyirsən götür onları, ata alsın sənsən. Hə. Hə, get götür. Ağırlı falan. Bunu ne zaten adam almasına falan. Daynaşar istiyorsan. Bir de ata gireceğim oynayacağım yerine koyacağım. Sonra bu oynadı koydu burada indi. Vay be. Ben de bunu yemek istedim. Niye canım? Yaşan güzel. Aslında bu kaşan bir şey diyor. Ne kaşan diyor bura bak. 300 dolar hadi bak. Home Goods'da evinde gelmiş bu yanlar gezmeye. Qaranlıqdır. Bizim evdə, evin yanındakı şey honqus daha işıqlıdır. Bura burada itlər içində. Şey bunu göndərəm Leyla'ya özü için alsın. Həm itlər otursun həm özü. Eyni olsun. <laughs> Pəncərənin qırağında. Məryəm itlər içində Məryəm yıxılarsan sən. Yapsındı. Yoxsundu ha. Abi nerede? Dog otu bulsundu ha. Bu kenar tavuk. Ne var? Hamısını bilir, hamısını. Maşallah, <laughs> maşallah. Maalesef, maalesef. Qəşən popcorn qabı tapdı. Uşaqlarım movie time edir atası ilə. Onun üçün biz həmişə popcorn edirik. O yerini heç çəkməmişəm. O yerini gələ bir dəfə çəkəm sizin ki. Biz necə kinoya baxırıq bir yerdə. Ay qızlarımla movie time edirik biz indi. Popcornumuz buradadır. Düzdürcə biraz azalıb. Bir azad. İndi e, mələk bir dənə kino seçib. Həy, indi biz ona baxırıq. Bəs o monster baxacaq, monster. Monster yox, scary olmaz. Belə yox. Scary. Necə scary? Bax. Hə, bu, bu buna baxır da, bu monsterdir. Mən scary olaram, nə edərəm sonra? Bax. Yaxşı baxın. Monster var. <laughs> Q-Market değil mi? Var ama böyle sıkıntı. To see shoes. Q-Market. Ha taptım. Uyuduğunu çox oldu. Bir dənə də belə var, Roz. Təşəkkür edirsiniz Aytan xanım. Aytan mənim operatorumdur, ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Vloglarımı çoxun o çəkirir, sağ olsun. Bir dənə Roz var, prosta bizim Rozdan xoşumuz gəlmir. Getmir görə. Elə bil ki, marşaldan çıxardım axırıncı buraya yatırdı. Buradan da öcə şimalda aldı, almadı zibilli. <laughs> belə də yaxşı yerdir. Belə də yaxşı yerdir, amma yəni baxır... Əraziyə görə də orası da. Əraziyə görə də bəlkə də dəyişir. Hə? Hə, şöyle tut. Okay. Süperdir. Sopsoğuşu vardı bunu görürüm. Mən, təzəsə kitabdan. Yaxşı, baxalım. Gəlmişəm Martin Final'a. Э? Bir iki dənə bazarlıq eləyəcəm. Oradan da çıxıb bərbərə gedəcəm. Bərbərə gedəcəm. Mən yuzu toz alacağım. Soğusuna 17 dollara da görürsünüz. 18 dollara. Mən də bu tayt götürdüm. Bir də ki, e, bunlar salafan zibil qabı üçün bunlardan alıram. 15 e, dollaradır. İçində 80 dənədir. Bu ev içində iyi verəndir, çox yaxşıdır. Kuxna üçün rulon kağız alacağım. Onlar üçün də baxıram. Bu 18 dollaradır. Ümumiyyətlə bu şirkət həm ucuzdur, həm də yaxşıdır. Çünki çox işlədir biz bunu. Sonra baxın görün siyahıda nəyimiz var. Sonra salfetka istəmişdi. Bir dənə də 500 dənəlik bundan alım. 3 dollaradır. 4 dollardır. 3 yarım. Bir dənə də bu belə yumuşağından götürək. Bu da 2 dollaradır. Uşaqlar çox işlədir bizdə salfetkanı. Ümumiyyətlə biz çox işlədirik salfetkaları evdə. Hələ bir şey Belə sayı çoxlanı alanda biraz baha görsənir, amma qiymətdə ə, çox verə bilərsən, amma sayda ucusan. Ona görə biz bazarlıq əlində belə krupla həmişə çox alırıq bəzi şeyləri. Çay götürəcəm. Qara çay. Çaylar da burdadır. Sonra kofe üçün süd götürəcəm. Sonra milk götürəcəm. Şirin süd o kaf, nə bilirəm, yadımda süd. Nəysə alanda Okay, zwei British. Bu qəşəng çaydır. Bundan Earl Grey yaxşı çaydır. Bu da şirkət yaxşıdır. Qiymətlərini görürsüz burdadır. Qiymətləri burdadır. Mən demirəm qiymətlərini, uşaq disleksiyaya görə arada baxıram, görürəm çox səhv danışıram. Qiymətləri düz demirəm. Ona görə göstərmək daha yaxşıdır. Ümumi olaraq da qiymətlər belə yuxarı aşağı eynidir. Uşaqlar üçün korasını aldım. 31 neçə vaxtı var. Bunun da qiyməti 5 dollar idi. Süd götürürəm, 4 dollar yarımadır. Hə, deməli, biri 4 dollardır, bu 4 dollar yarım idi, bu da 2 dollar yarım idi. Bu kofe içindir, şirin kremdir. Süd aldım, harfin harf buradadır. Yanında da ki, bu ə, sweet kremlərdir. Kofiyə qaçışdırıb içirik. Bu da yaxşıdır. So, deyəsən qutardı, bir dənə qaldı, uşaqlar üçün serial. Uşaqlar bundan xoşlayırlar, bundan alıram. Ondan sonra bir də bunlardan da yillər xoşlayırlar, bunu da alıram, qoyuram. So, başqa nə qaldı? Bundan götürmək, bu yaxşıdır. Bu bir dənə də bu qarışıqdır. Özüm də arada yiyirəm bundan, axşamlar kompüterin qalanında yaxşıdır. Serial buradadır, serial götürəcəm. Serial da götürdüm, bunun qiymətinə baxmaq yadımdan çıxdı. Yaxşı yadımdan düşdü, bir dənə də ayran götürüm. Məryəm götürür bunu, aşa qatır yiyir, xoşlarına gəlir. Nəsə, bu günlər adam azdır. Adam yoxdur burada. Bazarlığımızı elədim, çıxıram çölə. Saat 4-də bərbərimdir. Sizə də çıxandan sonra deyəcəm burada bərbərinə nə qədər pul verirəm. Sonra bir dənə kassada hesablaşım bunlarla, sonra danışarıq biraz sıra var. O tərəflərdə adamlar çoxdur. Mən deyirəm bu cəmaət hanaqası hə, hamı sıradaymış hələ. Onun nəticə nə oldu? 107 dollar bunlara pul verdim. Təzə Mustang'ı görürük burada. Artıq Amerika küçələrində elektrik Mustang'ı görmək olar. Hı, qəşən görsənmişdi. Buradakı işimi qutardım. İndi gedirəm bərbərə. Bərbərim ə, e, qadındır. Mən indi ona verirəm ay hər dəfə 25 dollar. 10 dollarda tip verirəm, hardasa 35 dollar pul verirəm bərbərə. Bir iki dəfə sual verilər, bərbər işləmək üçün burada nə etmək lazımdır? E, belə gəlib e, adi bərbər yerlərində belə təcrübən varsa girib işləyə bilərsən, əgər iş işsizliyin varsa ya da bir tanışın varsa belə. E, amma rəsmi gedib hansı salonda işləmək istənsənsə, sən gedib bir il oxumalısan, sonra nə bilim orada yüz neçə saat sən nə bilim beləncəsinə oxuyursan, ondan sonra nə insan imtahan verirsən. Okanın bir dənə belə videosu var bərbərlərlə bağlı. Linkini burada qoya, qoyacağam, girib baxarsınız. Orada daha ətraflı danışır. Ona görə e, o, verilən sualları məncə birbaşa orada cavabını tapa bilərsiniz. Belə. Bu gün işlədiyim şirkətin köynəyini geyinmişəm. Rohana bu şirkətlə işləyirəm. Ah, xoşum gəlir bu köynəkdən qəşən ə, belə yazsaz az belə qəşən görsənir. Gecikirəm 4-də, 4-də orada olmalıydım, sadəcə 4-dür. Amma ə, buna tam da gecikmək olmaz, çünki ə, marketlə bərbərin arasında 1 dəqiqə yol var. So gəldim, çatdım. Bu da bizim bərbər. -bər. nəzərdə saxlamaq olar bu günləri yoxsa yox, bir də ona baxacağım. Yadıma düşür ki, bunların arxada parkingi var, hələ rahat-rahat verin bu parkingi də saxlayayım. Belə bir işarə var, supercut. O da orada supercut, yəni sən burada saxlaya bilərsən. Bu qardaş da bizim ə, e, buranın axranıdır. Soruşur ki, sən hara getsən, əgər supercuta getməsəm, o mənim maşınımı istədiyi halda çağırıb başqa şey, tov maşını, yəni evakuator çağırır, maşını götürə bilərlər buradan. Belə bir dənə salondur. Hə, bərbərdən çıxdım. Saçımı bu səfər tamam az elətdirdim. Short qısa elətdirdim. Belə daha rahatdır. Həm daramaq rahatdır. Daramaq demək ki, daramaq olmur. Hələ belə səhər durdun, necə bu elə də çıxsan evdən. Mən çox rahat eləyir ki, saçımı daranmadan evdən çıxım. E, belə bilmirəm indi e, sizin necə xoşunuza gəldi yoxsa yox, mənim çox xoşuma gəldi. Ürəyimdən Starbucks keçdi. Kofe almayacağam. Təbii ki, kofeni orada evdə cəldirəm. Soyuq içəcəklərdən ürəyimdən keçdi. Burada da ə, drive-thru var. Yəni ki, sən düşmədən belə gəlsən ə, sifarişi verirsən, o tərəfdən də bir dəqiqə hazır olur götürürsən. Çox rahatdır. Bütün demək olar ki, belə şəbəkələrdə bu artıq var. İndi mən bir dənə okey, indi nə götürəcəyimi görəcəksiniz. Yeah, hi, hi. Can I get the uh, large pink drink and ice peach king lemonade? You said red tea, peach green tea, lemonade? Yeah, yeah, both. With please. the sweetener? Yes, please. Anything else for you today? And a pink drink. And a pink drink, what size? Large, also. And a venti pink drink, uh -huh. got uh-huh. it? Yeah. It's gonna be 9.30, thank you. Thank you. خوشم من خوشم جر آیس پیچ گرین لیمونید دهن test edildi bir saçramana Ice Peach Green Lemonade. Aytənin xoş gəlib Pink Drinkdən. Mənim də xoşum gəlib Pink Drinkdən. Amma indi biraz havalar istidir. 20 dərəcə, 20 dərəcə olmalıdır deyəsən. 20 hə. dərəcədir indi. Onca istirəm və sərin bir şeylər içim. Ürəyim yanır. Ah. İçəcəklərimi aldım. Pink Drink və Ice Peach Green Lemonade. Aytən xanım bunu yerə tapdı. Qəşəng, qəşəng. Bu case nizədir? Ata. Ata. Hə, pisdir. Hə. Bu ən sən ən getməyəcək. Aha. Və a getməyir. Ən ən sikirəcək, ha? hə? Hə. Gəlməyəcək, gəlməyir. Hə, çox qəşəng bir şey deyirsən. çayda var acaba Doğru. Yok ama tahmin ediyorum. Ben şu anda post üstüne şey serdi. Böyle bundan. ya da üstüne. Səhər də ki, milçə gəlməsin. Aytən deyir, bundan Göyçayda var, yoxsa Lənkəranda var? Hansından var? Kimdə var? Davay. Nə qırğın salar yəni Göyçayla Lənkəran arasında. Valla imkan verin, görsün iş görürük. Sazımız burada, bu burada, hər şeyimiz hazır. Nə istəsən? Yoxuşma da deyir xanımlar. Necə təmi gəldi? Necə təmi yəni gedin oynayın? Gəldi burdadır bax, Qapıdadır, gəldi. Qapıdadır, get aç. Get qapını aç təmizcən. Hə. Hə. Hə, aç, oradan aç. Hə. Hə. Vaa, necə təmin fərqli bir şey alır. Necə təmin, təmiz rasxod eləyib, al bu səfər. Bunlar qalır. Ay, o qədər var. Doludur, nə qədər videolarım var. Hə, Nizat bəy calibration eləməyə gəldi. Nə nə aparatdır bu Nizat? Hə, monitoru kalibrasiya eləməyə. Görsən rəng hiss olunacaq, dəyişiləcək nəsə. Rəng şeydə. Bunu bir dənə buradan götürürəm. Prosta burada ambient light-ı da ölçürsən. Sən bunlarla işləyirsən yoxsa Yox, mən onları söndürürəm. Hə, gedin. Biz də yeməyimizi bişirək. Yavaş yavaş Meryem kaçma. Peynirik. İndi Aytan xanım yuxanı açır, görətini qoyur, mən də burada bişirəcəm. Belə uşaqlar da nə ləzzət yeyəcək. <laughs> Qabaq eləyər deyə. O günləri də çıxmışdı şey şəkli ki, 4 il bundan qabaq qutab eləyirdi. Şeydə qalardı, Rena Towers'da, Korea Town'da 4 il bundan qabaq həzi tutmuşdu o ev yadındadır. Sağ olsun həzidə. Aa. Bir il yaşadıq orada. Ondan sonra köçdük downtowna. Ondan sonra köçdük Ensinyoya, indi buradayıq. Oşun belə də hər il bir dənə yerdə yaşayırdı. <laughs> Amma hələ ki ən çox yaşamışıq Ensinyoda. Neçə bir ildən? Bir il 6 aydır, hə? Belə yəqin burada da o sürəc olacaq. Çünki bura çox bəyənirik bura. Həm ərazisi, həm özü. Keçəndir, köçmə yaxşı ya, təzə. Amma köçmək düzdür, yaxşı şeydir. Adam belə şey olur. Belə fresh, refresh olur belə. Update olsan belə biraz yəni düzdür belə adam nəsə bir özgüvən gəlir <laughs> biraz ki, mən bunu elədim, mən köçdüm, <laughs> təzə yer, təzə ideyalar hətta. Maraqlı bir şeydir. Son görürlərdə ki, o yaxşıdır. Hə, əriyir ona görə. Hmm. Nar olsaydı bax. Nar deyəydin, olaydın da. Qızdırın bunu, şey. Bu biraz elə zəifdir bunun, çox da belə. Amma biraz yağ olmaq lazımdır da bura, düzdür? Hanı yağın? Burada. Hə, okey. Hə, şey, bir qismi yavaş-yavaş hazır olur. Burada da. Hə, hazırını qoydum. Çalışıram 3 dənə eləyim, qoy tez olsun. Hə, qızlar. Hamısını eləyək. Nə edirsiniz? Hamısı. Hə? Hamısın? Hə, hamı. Ay qız, Xəmir, xəmir demək. xəmir eləməksən. Kimsə hər əməkdir. Soğutkan da yoxdur. Nə danışıyor? Mama şuşu. Yox, Soğuk eləmək gəl. istəyirəm. Hə? Adam başa düşmürəm. Nə desəm? Help eləməksən nə canım? Hər əməkdir, qam yoxdur. Qam yoxdur. Qam əmidə var. Qa- Qamla help eləyirsən. Nə dəxli var bura? <laughs> Qam yoxdur. Yaxşı, bu da az qalıb hazır. Olacaq. Az qalıb diye diye heç bunun yarısını verməmişik. Şey. Mən də bir şeydə qalsa gəlirəm belə hər dəfə az qalıb, az qalıb diye. Yarısı qurtarılsa stopdur. Qutab süfrəmiz hazır. Meryem orada oturup gelmiyor. Nizat uduzdu 3-2. Futbolda utdum mən. Görək o birisi sonra Nizat görək nə edəcək. Mən balaca balam. Hə, ye, ye. gli sono così, cioè. Io mi reso qopardırı. Göyərtisindən yemə. Gəlir sən yox. Hamının gəlir bir müdadı. Nizadın yanından getmir. <laughs> Abi Nizatı dişləmişdi axı. <laughs> Ağzından da düşdü. Törəyimizi yüdü, Nizat qardaşla indi PlayStation oynayırıq. Sizlə də sağollaşırıq. Sağ olun dostlar. Kimə salam göndərmək istəyirsən Nizat? Yaxın qardaşlara. Acho que eu.